Leopold Estapé és voluntari de la coordinadora LGTB de Catalunya i vicepresident de Gais Positius. El 2009 va organitzar amb el Circuit Festival l'exposició Les relacions homosexuals i a l'any següent, amb motiu del 30è aniversari del primer cas de sida, l'exposició VIH en positiu. Paral·lelament i amb els materials recopilats, va endegar el blog L'Armari Obert. Explica'ns quan, quan i per quin motiu vas començar a vincular al moviment LGTB. Bé, jo em vaig començar a vincular al moviment LGTB fa aproximadament 5 anys. Eh? Va ser a partir del moment que vaig, eh, em van diagnosticar que era seropositiu, que vaig dir, bueno, necessito canviar coses a la meva vida i d'alguna forma involucrar-me una mica més en tot aquest sentit i vaig optar pues, per presentar-me aquí, en aquesta casa, eh, com a voluntari del 900 i després pues, entrar a Gais Positius, on soc vicepresident, clar eh, I quines són les feines o què és el que et va treure de, de l'entitat Gais Positius i què és el... Sí, explica'ns sí. una mica... A la, a poder atendre gent com jo i d'alguna forma veure que era una cosa que m'agradava i que m'hi sentia molt identificat amb el que estava fent, no? La possibilitat d'estar tenint a persones que, que, que no poden tenir doncs, els recursos que tenim nosaltres, que poden viure doncs, a Extremadura o llocs on és molt difícil arribar a aquesta informació, és una cosa que em, em, em va omplir i, i em va entusiasmar, i és una cosa que en gran part és, el, és, és una, una, una cosa que em segueix interessant i, i, i, i crec que m'omple perfectament el, la tasca de voluntari que faig aquí. D'alguna manera, com, com omplir la necessitat d'alguna manera que poden tindre de, d'acollida alguns, mm. alguns positius eh, que bueno, són LGTB. Sí, sí acollida acollida, mm, a principi era telefònica, però sí. també ara l'estic desenvolupant aquí en l'associació presencialment amb persones que venen, especialment els dimecres o els divendres. Quin tipus d'activitats són les d'acollida, a part de, del 900 Rosa? Quines altres activitats es desenvolupen? I t'expliques també una mica com funciona el, el 900 Rosa. Bé, hi ha dues coses. Una és el 900 Rosa i l'altra és l'associació. La, no? El 900 Rosa, principalment, l'acollida la, que fem és eh, telefònica. Eh? Persones que ens poden trucar de diferents llocs de, de l'estat espanyol, moltes d'elles preguntant, però amb preguntes concretes sobre temes concrets, on em puc fer la prova, eh, què és l'OVH, etc. No? Altres són persones que tenen greus problemes que, eh, i que necessiten doncs, estar atenent-les durant millor 15 o 20 minuts. No? Quasi bé, prop de, de les 500 trucades de l'any passat són trucades de més de 15 minuts, trucades que nosaltres diem de counseling, a les que escoltem, no jutgem, i a través de preguntes obertes anem fent que parlin i que ells mateixos vagin trobant sortida. No? Quin tipus de, de problemàtiques o necessitats? Doncs, per trobes? exemple, una trucada molt comú és persones que, són, eh, que no són acceptades en el seu entorn familiar, en el poble que viuen, a la feina. Una altra trucada és persones que són diagnosticades en municipis on, no, on, els han, on, on encara els han culpabilitzat de, de ser seropositius. No? o que quan els hi han dit no s'han enterat i ens truquen a nosaltres, saben, tenen la tranquil·litat de ser teses per una persona que és igual que ells i allà pues, obren i, i, i comencen a, a, a agafar aquesta informació i entendre que, que, bueno, que, que la seva vida pues, té uns nous camins on poder caminar i, i poden ser atesos perfectament. No? Jo he percebut diferències entre gent de Barcelona, eh, la resta de Catalunya o la gent de la resta d'Espanya. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La, aquí normalment el, el, els hospitals de dia i els centres tractant el VIH doncs hi ha un treball fet, un treball que, que una part és de la comunitat eh, sanitària, però també una gran part és, de, és una tasca que han fet les ONGs d'aquí, de, de Barcelona i de Catalunya. No? I això manca molt fora, fora de Catalunya. Mira, eh, per exemple, aquí a Catalunya el, més de la meitat, més de la meitat dels nous positius que es donen cada any en persones amb homes que tenen sexe amb homes, els estem donant a les ONGs. Això no passa en el resta d'Espanya. I aquest treball es nota des de l'atenció que reben des del primer moment fins després la possibilitat que tenen en, en sortir i desenvolupar-se en persones com ells. Això és molt important i això fa que d'alguna forma eh, eh, eh, es noti bastant la diferència. Hi ha com una xarxa de suport. Nosaltres, mm, pràcticament el 75% de les trucades que tenim són de fora de Catalunya eh? són de fora de Catalunya. I moltes d'aquestes trucades de llocs on no tenen accés a aquesta informació. On ser seropositiu encara avui pues, doncs, és portar un estigma que els dificultarà molt desenvolupar-se com a persones. I dins de Catalunya, entre que seria Barcelona i diguem, àrea metropolitana i la resta de Catalunya, mm. hi ha diferències o...? Bé, sí. Mm, sí que clar, hi ha, hi ha diferències. No és el mateix viure en l'entorn de Barcelona que, que, que viure pues, no sé, en un poblet a Lleida. Eh? No és el mateix. Però Catalunya té una xarxa d'entitats bastant important, o sigui, pensa que a Girona, per exemple, hi ha un Consell LGTB, a Vic hi ha una associació, que és tal com som, a Sabadina una altra, a Reus, a, Tarra a, a, a Tarragona, inclús a les Terres de l'Ebre hi ha una associació de, de pares i mares de, de nens eh, gais i lesbianes. No? Bé, això fa que d'alguna forma mm, potser hi ha una sensibilitat superior aquí que la resta. No? El 900 és un servei que anava adreçat a tot l'estat espanyol, i que lògicament doncs, ara, doncs, per el que ha passat, doncs, han deixat d'ajudar-lo. No? Per això anava a preguntar-te, havies estat voluntari, també havies estat coordinador, sí, sí. de manera com valores l'experiència, si creus que és necessari que estiguis que mantenint el servei, i ara amb les retallades, pel que tinc sí. no sé si es treu o com a mínim s'està buscant tot, tot finançament. <laughs> Mira, o sigui, lògicament l'experiència de coordinador del 900 és una experiència excepcional, eh? per poder, poder estar portant un grup de 50 o 60 voluntaris, que són els que es mouen normalment aquí a la, a la coordinadora, és una experiència, és algo que no, no es dona normalment. Hi ha molt poques entitats que puguin dir que hi ha 50 o 60 persones que dediquen part del seu temps lliure eh, a atendre eh, els demés i tal. No? Eh, què ha passat? Bé, el, les, el, el, el, el govern del PP, quan va arribar al Ministeri de Sanitat, una de les primeres mesures que va prendre va ser treure el 900 de la llista de telèfons recomanables. En recomanava dos, el del la Creu Roja i el nostre. El nostre telèfon mm, el de, eh, eren telèfons de, de referència en temes de l'UVH. Nosaltres no sols informem d'UVH, informem d'ITS, però també de, de temes legals, de bullying escolar, atenem tot tipus de trucades que puguin tenir a veure amb la comunitat LGTB. Però, a més a més, escoltem, o sigui, no només informem, o sigui, escoltem, o sigui, fem counseling, eh, deixem que la gent parli, es desfogui. Bé, això és una de les primeres mesures que van prendre. Com t'he dit abans, el 900 va adreçat a tot l'estat espanyol. Moltes persones, és un recurs que moltes persones que poden viure a Huelva, a Jaén, a Extremadura, on hi ha molt poques entitats LGTB o de, o de lluita contra la sida, es podien adreçar. Bé, el, el, el Ministeri quan va arribar, no, el primer que va fer això, el segon és retirar totes les ajudes als serveis que des de Catalunya es prestaven a la comunitat LGTB. El nostre, l'Estopsida, el Reto VIH, tot el que tenia seu a Barcelona s'ho ha carregat. Pel motiu que sigui, per, bueno, no només... No, bé, si tu mires també amb el terreny cultural, també ho estan fent, o sigui, ara mateix hem vist l'ajuda al, al, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, doncs també li han tret l'ajuda, senzillament doncs, perquè està a Barcelona. No? I, i, bé, I també per el desinterès que tenen en, el, en la lluita contra la sida. O sigui, no, no, ens anem a, no ens anem a enganyar. Eh? Eh, el govern espanyol dedica una, un, un 10% del que destina la, la comunitat d'Extremadura en la lluita contra la sida. I això ho diu tot. Eh? Bé, eh, seguim treballant com a voluntaris i seguim fent la, la tasca entre tots de tirar endavant el 900 i de mantenir-lo en la seva situació actual de telèfon que és gratuït. Ens sembla essencial. Eh, I bé, estem buscant recursos per poder-ho mantenir. <laughs> eh? En, en, o sigui, la gran ajuda que hi havia, doncs, que estàvem oferint un servei públic, era del Ministeri, però també tenim altres ingressos i amb això intentem treballar i buscar sortides perquè no s'hagi de tancar. Quins Clar. altres serveis, perquè abans també havies comentat, serveis d'acollida, diguem, presencials, sí. quines són les activitats que desenvolupeu aquí d'acollida o, o amb sí, bé, els associats no, Positius? Normalment, mm, això, en Engage Positius ja és, és, eh, està, és una de les associacions que estem dins de, de la coordinadora. Engage Positius funcionem des de fa mm, algo més de 20 anys, va començar sent un grup dins d'Estopsida, un grup de dol, Té en compte que és una associació que, per, que la mortalitat era molt elevada fa 20 anys. Eh, per exemple, jo sóc vicepresident d'aquells positius. Som una associació que hi ha un vicepresident i un vicepresident. Bé, la, la qüestió és molt clara. S'intentava que un dels dos aguantés un any i arribés a final, perquè de la Junta cada any n'hi havia uns quants que no hi arribaven al final. Aquesta va ser la causa, eh, com a grup de dol, que després passa a ser una associació i que segueix avui treballant. Treballa en dos, en dos àmbits, no? en l'àmbit de cara al conjunt de la població, fent campanyes de prevenció, fent la prova, eh, aquí nosaltres fem la prova, a totes les persones que venen i demanen fer la prova no demanem ni orientació ni res, i una altra part interna, és a dir, seguim treballant l'estigma perquè les persones seropositives segueixen estan estigmatitzades. O sigui, mm, lògicament avui a una persona que té un diagnòstic Eh, a temps, és una persona que no tindrà mai la sida i és una persona que mm, la seva vida podrà ser exactament igual que la de qualsevol altra persona. Però és una persona que tindrà un virus, una persona que cada vegada que li facin una analítica li sortirà una persona que quan vagi a la sanitat tindrà sempre un paper que és seropositiu. És una persona que moltes feines no les podrà fer perquè encara que físicament estigui dotat, encara la societat margina. I també hi ha un treball de cara a la població. Encara eh, les enquestes, les, les enquestes que s'han fet senyalen que gran part de la població espanyola li agradaria marginals als seropositius. Li agradaria que no treballessin en parts, en, en tendes, en llocs. Hi ha persones encara que creuen que tocar una porta, eh, convertir una habitació o compartir una, un vas és una forma de transmissió del virus es desconeix. I aquí diu que, que a vegades un dels principals problemes del de, de el VIH és l'estigma social que encara té sí. i bueno, també a vegades una mica problemes de, de visibilitat sí. per la discriminació que Clar. pot donar lloc, però és un problema de visibilitat, és un, sí estem a vegades com, com a, bueno, no sé si dir com amagat en tota la comunitat LGTB, sí, sí, però sí. a vegades una mica sí. Mira, l'estigma és el que fa que, que encara en aquest país hi hagi un 25 o 30% de persones que són seropositius i no es fan o no es volen fer o no volen saber quin és el seu estat, perquè tenen por l'estigma. No, la, més a l'estigma que, la pròpia, que la pròpia possible enfermetat. I, i què, què, què passa? Mira, avui una persona seropositiva és una persona que pren una medicació que té la seva càrrega viral alta Eh, la seva càrrega viral baixa o indetectable i que la seva possibilitat de transmissió del virus és pràcticament és molt difícil, és pràcticament inexistent. En canvi, qui transmet el virus? Els que no ho saben, que tenen una càrrega viral molt alta i, per tant, unes possibilitats de transmissió molt determinades. L'estigma fa que aquesta gent no es faci la prova, aquesta prova, aquest fet fa que el virus segueixi transmetent. Bé, és, aquesta és la, la, la gran realitat que tenim i per lo que lluitem, i per això que, doncs, no sé, el Quim, nosaltres doncs, donem la cara aquí per visualitzar el, el, aquest fet, no? Després, eh, canviant de tema, dins del que és el moviment LGTB, mm. quin, quin balanç fas a nivell més, més més general de lo que són les, les, bueno, les, les victòries, podem dir, o els drets que s'han aconseguit i quins creus que són els reptes de futur. També per al, per al moviment que treballa en prevenció i visibilització del, del VIH. Bé, mm, jo crec que estem visquent eh, dins dintre de la història del moviment LGTB aquí a Barcelona i segurament molt similar a tot l'estat espanyol, estem visquent un segon eh, punt clau en, en el seu desenvolupament. El primer va ser eh, a principis dels anys 80, hi havia un ric moviment LGTB, però la legalització del FAC, la despenalització de, de, de l'homosexualitat, va fer que gran part de les entitats desapareixessin. I aquí, doncs, per exemple, el FAC es va esmicular en tota una sèrie de, de grups. No? L'aparició de l'UVIH i la lluita pel matrimoni ha revifat aquest moviment però ara hi ha un moviment, un cert desinterès per part de la població, o sigui, el, el, es considera que el matrimoni ja s'ha aconseguit, ja ho, hem tingut, ja ho tenim tot, i bueno, i la cosa no és així, és perquè sí, el matrimoni, que és una sentència de, del tribunal, està allà, però segueixen havent-hi problemes d'homofòbia, segueixen problemes en les escoles, segueixen problemes en la gent que, que jubila, a la tercera edat, la gent que, que, que, que vol anar a una residència té uns problemes molt greus, i d'alguna forma eh, és necessari seguir treballant allò, no? la visualització de, de, les, de les dones i, i el tema de transsexualitat. No? És necessari treballar, però ho hem de fer en uns altres mitjans, Eh? Eh, hem de pensar doncs, que no tenim els recursos que tindríem abans, difícilment els tornarem a tenir, i d'alguna forma hem de treballar en l'aprofitament la, eh, dels mitjans que tenim, en buscar nous recursos i afrontar doncs, amb, amb, amb, amb serietat aquest tema. No? A més de la necessitat, lògicament, que hi ha no, el, el, pels parts de, de, de les ONGs que estan prestant un servei públic, com és el de la prova, com és el de la prevenció de, de l'OVH i de les ITS i tal, que d'alguna forma hem d'exigir a l'administració que aquest treball que nosaltres estem fent i que amb ells el, els hi porta un, un minorament de, de despeses socials i econòmiques important, doncs també es faci càrrec. Bé, la plataforma d'ONGs que estem fent aquí a Barcelona pot ser una d'aquestes alternatives, però hem de saber-ho treballar i hem de saber pues, portar-ho a terme. No? La unitat seria aleshores una de les respostes, la unitat diguem d'acció, i quina seria la prioritat, de, o les prioritats? Lògicament doncs, hi ha mm, una unitat d'acció dins de la pluralitat, la diversitat i aquesta pluralitat és una que enriqueix, però també pot ser un problema a l'hora de, del seu desenvolupament. Això és una, una altra, aconseguir potser locals mm, allò d'una dispersió de locals com tenim ara, amb unes despeses molt elevades, aconseguir un centre, un, un, un, un hotel d'entitats i tal, en el que això pogués fer-se, podria ser una de les alternatives, i lògicament doncs, eh, a, a dedicar els esforços en allà on creiem que podem ser més efectius. No? realment es planteja bastant sovint la llei contra l'homofòbia, mm. eh, la lesbifòbia sí, sí. i la transfòbia. Penses que podria ser una de les bé, prioritats? Això és una de, bé, això és una de les... Eh, és essencial el compromís d'aquesta llei, però també el compromís de les, de les, de les administracions públiques de treballar en les escoles, en l'educació per a la diversitat. O sigui, en aquests moments la llei verd ha fet desaparèixer pràcticament això. O sigui, el, el poder anar a les escoles a, a, a, a, a treballar aquest tema és, és pràcticament impossible. Mm? Ho poden fer a, partir de iniciatives dels propis pares i professors, però això passa en molt pocs llocs. I bé, les enquestes ensenyaran doncs, els problemes que, ha, que tenen els nois que són gais o són lesbianes o són transsexuals a les escoles són enormes, enormes. I passa molt, des, molt desapercebut per part de la societat perquè normalment els pares són els primers en voler-ho amagar. I, I clar, això fa també encara més difícil treballar-ho. És necessària aquesta llei, i és necessari treballar en l'àmbit escolar de forma ja immediata. I, per exemple, eh, també en quant a específicament el moviment que treballa el tema del VIH, mm. quin és el balanç que faries, concretament aquí a Catalunya, abans te n'has parlat una mica, quins creus que són els reptes de futur, tant per a gais sí. positius com per a diguem, bueno, el, el que treballa en prevenció? El, el, repte, de, el repte de futur, o sigui, bé, per una part, la prioritat eh, ha d'estar en aconseguir la vacuna terapèutica o la cura de la sida. O sigui, això és essencial, aconseguir-ho i d'alguna forma mm, acabar amb aquesta pandèmia. Mentrestant, s'ha de treballar la prevenció. O sigui, en aquests moments, els, el, els diners públics aquí a Catalunya, que a més a més doncs, se segueix ajudant, però es paga quan es paga, encara no hem cobrat res de, del 2012, eh? i ja estem al 2013, Eh, estem, mm, o sigui, és, eh, estem cobrint els serveis essencials, la prova. La prevenció, la prevenció eh, ho estem fent per pròpia iniciativa, perquè ajudes en aquests moments per fer campanyes preventives, campanyes preventives contra la transmissió del VIH, però també per informar de la interrelació que pot haver entre el VIH i les ITS, per fer prevenció de les ITS, per fer tot això, són pràcticament inexistents aquestes ajudes. Eh? sobretot per part de l'estat espanyol i de, i de la Generalitat. Encara a través de l'Ajuntament o d'altres recursos es poden fer alguna cosa, no? Però estem, i clar, si no treballem la prevenció, les, tindrem més persones seropositives i tindrem doncs, molts més problemes en aquest sentit. Com a reptes de futur, quines creus que són les vies per, diguem, d'alguna manera aconseguir o una visibilitat major o una normalització de les persones positives que puguin viure la seva... Vèncer l'estigma. Sí el que la gent percebeixi perfectament que una persona seropositiva pot conviure amb, la societat, que, que, que, que, que no representa cap, cap dificultat ni, ni, ni, ni res que pugui dificultar la, la, la seva pròpia salut i eh, bé, pensa doncs, a, que, a, aquesta, a aquesta situació i, lògicament, doncs, també la, la, el que està produint això, que és la discriminació laboral, la discriminació doncs, en, en molts terrenys de les persones seropositives. Eh, recolliu també aquí casos o denúncies eh, de gent que ja està discriminada? Sí, clar. Acabeu... Sí, sí. Hi ha algun Tenim... cas que, siga, que consideres que siga remarcable o que puga ser explicat d'alguna vivència? Bé, o mm, alguna, sí, o quina bé. seria la vivència més, més habitual? O... Mm, lògicament, doncs una, una de les causes principals que hi ha és l'acomiadament d'una persona eh, que és seropositiva. A veure, les empreses normalment fan analítiques. Legalment no poden, fer les analítiques, no poden mirar l'estat serològic d'aquella persona sense el seu permís lògicament, mm, quan molts acomiadaments que es produeixen de persones seropositives, doncs, poden ser perfectament per aquest motiu. En alguns casos s'han doncs, fet eh, les, les denúncies, però sempre és bastant difícil de demostrar-ho. Per no dir, no, jo, jo t'acomiado perquè ets seropositiu. No. Bé, eh, també tenim pues, la, la dificultat que hi ha pues, en entrar en coses de seguretat i tot això, que ho fa, no? L'acomiadament és la causa més comú que, que portem aquí. Doncs tenim els serveis jurídics d'assessorament, eh, que porta Ricard de la Rosa, normalment pues, és un dels casos que, que, que portem. No? I per això nosaltres ja hem fet aquesta, la guia de drets, que, que, que l'hem editat, perquè la gent sàpiga que té uns drets i quan se'l senti pues, quedant l'han maltratat per aquest tema pues, pugui, pugui recórrer. No?